نباید که همه گوش و دل از سهر نباید نستانی نستانی آره حتی که قلو سرم پرش سشم رنگم پرش سشم رنگم حتی که قلو سرم پرش هنگوه پرش قطار که بالای سرم پرش سشن هنگوه پرش سشن هنگم قطار که بالای سرم پرش سشن هنگوه پرش سشن لكنك غيرينا تعال يا بشموس شموس على ياسمينة Thank you.